Malone Sterling gostou da Meus raros Obrigado. Não deu nem tempo do relógio aqui. Salve Malone. Boa, mano. Vai cair com eles de novo. Os caras da PK. Vai cair ali de novo. Nada, tá indo na bala. Olha né? lá. pra trás isso vai cair mais gente. Não. Por enquanto não. Olha, e oh, cara aí. Cair com eles sabe, mas deitou tá na partida aí. Ó o Medina. Ó o boneco aí também. Ó ah, o boneco também, ó. Ó o Baigon. Morreu ó, todo é, mundo. É, o Baigon plandeiro, né? Morreu todo mundo. Na a Trinity, se levantar é a Trinity. <laughs> a Trinity é que joga mais. Ó, agora o. Ixi, nossa, o maldito tá aí. Joga demais, cara. incorrect Esse negócio de... colete 3 é meio estranho, cara. Eu já passei no lugar assim, não tinha nada. Aí eu voltei e tinha um colete 3 lá. Eu falei, ah, vai cagar. não, não tinha renderizado, né? Às vezes não é, renderiza. É, então. Aconteceu ah. comigo já, ah. comigo também. Eu caí não tem nada. Eu olhar pra trás o colete lá. Eu falei, ué. Isso. Será que é sacanagem, ainda bem que eu voltei achei, um coletei um. Vamos dizer que eu não achei um 3. Vou achar Snow agora, hein? Tem a Gamer. A Ah, o Snow não tá adiantando de nada. ah, tá boa. Posso te matar já plaquinha pra pegar seu colete. Né? O que vai se ser destaque nessa season aqui é matar de, de, de, de veículo com o carro lá. Porque ninguém anda mais de snow. The airdrop is coming. airdrop is coming. Não bot, não bot. O bot não pode ver um L, cara. 86%. 86%. O bot me dando trabalho aqui. Teoria tudo aberto, hein? Bora, Codzinho. Vou pegar a melhoria ali. É um bot lá no fundo, lá. Vou pegar a melhoria. Tá, ele, senão ele vai derrubar isso tudo certo. Teoria ali, hein? online. Ué, essa, essa arma tá. Tá tudo aberto, assim, só chegar e pegar. Ô, Codzinho. Oi. Essa arma aqui tá boa, essa sniper aqui, cara. Tem é que dar muito tiro pra matar a cara. Não, mas acho que dá pra editar lá a munição dela. Juliana de Paula é, Viguache gostou da live. Obrigado. Não. Já, já vi, já. É. pessoal. O Malone, o squad tá completo tá aqui, meu Na hora que sair alguém, eu convido você. Ah, o maldito tá deitando geral, hein? Sim, joga demais. Né? Ah. Vamos direto, pô. Tô ligando. Drop. Eu tô sem. Quando eu podia fazer esse boss, hein, cara. Rapidão. Pra chegar nesses drops. Pegaram. Matei essa Giovana hoje, cara. Acho que foi ela aqui. Vocês vão ter pego também. Mas já limparam já. Caraca. Ó, o drop tá vindo de novo. Vamos, vamos outro drop. Sueli Vina derruba ele. Tá vendo? Vai dropar? Dro dropar espalhado, dropar espalhado. Sem visão, tô sem visão. o snow. o snow deu ou não? Tomando snipada, tô tomando snipada. Para não, para não, para não. Esse, ó, nesse primeiro aqui, ó, nesse primeiro. Não, para não. Nesse Movimento, movimento, tô parado não. Tá vindo aí. Tem sniper por aí. Aqui na rua, ó. Bastante. Ai, caramba, deu uma granadada. Tá ali, ó, tá ali, ó. Tá ali, ó. Ai, tomei, opa. Tomei com a sniper que pega fogo. Cuidado. Tô sem placa, tô sem placa. Isso aí, visão do cara. Peguei lá na pedra, lá na pedra, vou marcar, ó. lá pegar ele, vou lá pegar ele. Tá miado, miado. Aqui que eu disse Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Tá miado. Aqui que eu disse Tem é, é calma, tem é calma. Vamos eliminar esse aqui. Aí. Puxa de novo. Olha lá, ó. Era bot. Vazou de novo. Nas costas, aqui, ó. Aqui, ó. Tô voltando, tô voltando. Cadê Ronaldo? Eu vi Ronaldo. Ó, tá vindo outro aí, tá vindo outro aí, aí de frente, ó. Tá miado, tá miado. caminhão. Caminhão, caminhão, caminhão, cuidado. Deixa ele vir, deixa... eu vou ficar no. Vou ficar no meio pra ele tentar me atropelar. Deixa ele vir, é, é, deixa ele vir, deixa ele vir. Ele vai tentar me atropelar, eu paro com o escudo. Beleza, beleza. Vai, vai, vai eu vou botar a granada de inspeção na mão. Ah não, ele já pegou a tag, pô. Pegou ele a tag, passou por cima aqui Conseguiu caminhão. pegar? Pegou. Pega, pega, não precisa, não precisa descer, precisa descer mais não. O caminhão pega. Caraca, tá mesmo passando rápido assim? É. É, aham. 7 segundos, vai cair todo mundo. Uh, alguém tem placa aí? Eu tenho. Aqui na casa. Vou pegar aqui com o Ronaldo aqui que tá mais perto. Vai sem freio, meu amigo. Mouse aí. Tava sem freio. Ajudei aqui. Mais uma. Ó, tô com um O caminhão tá vindo aqui, um monte de aqui, se alguém precisar. Aqui, Pegou, pegou a Mais tag. Pegou a tag. Pegou a tag de novo. Aí, ó. Consegui usar o escudo, mas derruba ele. Eu usei o escudo agora pra pegar esse outro. Mas eu vou seguir esse caminhão aí. Bora, bora. Bora alguém comigo. Ele foi pra onde? Vou neves. Foi pra direção 27. Ronaldo, pega esse aqui, ó. Pega, pega esse aqui, pega os guri lá, vai. Monta o campo, hein? É. Vai ter outros nele aqui, né? Já caiu no drop, hein, gente. É só não cuidar o drop. Vou pegar minha sniper. É? Ó trap, ó trap, tem trap, tem trap, tem trap. Pulei. <laughs> Ele tá no drop, pegou o drop lá agora, ó. Tem Alguém mais. tem adrenalina aí? Olha o helicóptero. Tá ele vindo, tá ele vindo. Não, para aí. Pô, dropou no morro. No morro. Tá de 12, hein? Pa passaram aqui, ó. Passaram aqui, ó. Não fica aí não, fica aí não, Bruno. Tô com o Bruno, tô com o Bruno aqui, ó. vindo, o caminhão tá vindo. Isso que eu fiz. Vai, vai. Meu Deus. Meu Deus. O cara tá indo pra aí, mano tá indo pra aí. Boa. Peguei o zero bala. Ó, oh, PQD aqui, PQD aqui comigo. Tô falando, tô fazendo a manobra. Me pegaram todas as armas, doido. Vou pegar esse lança missa aqui. Essa HS aí. Ó o caminhão, o caminhão tá vindo. Caminhão, caminhão. Parou em cima, ele né? Dropou. Dropou não. Tá no caminhão. só atiro. Gente, tá, tá bom. Tanque, tô tanque, tanque. Não tô tá tanque. Bicho, direção 56. Pegaram o tanque, hein? Pode pegar o outro pra derrubar esse tanque aí. Eu tô com lança-mista. Tanque tá vindo, tá hein? Tanque tá vindo. Eita, tá vindo aí. Alguém tem. Alguém tem adrenalina? Eita. Tá, pô. Bora o Ronaldo, hein? Baigon. quer jogar o tanque. O cara quer brincar de tanque, vou brincar de tanque. Vou lá pegar ele lá. Passou do tanque. Ai, cara. nos dolar. A direita, a direita, Fênix, na direita, isso, desceu. Tá bugado, tá andando de costa, nós não, é. Né? Olha dentro. Ah, dropou nas minhas costas o cara. É o boneco, é o boneco. Ele tá dentro do. Dentro do negócio ali, da casinha. Boa, Fênix. Tá dentro da guarita lá, hein? O boneco tá dentro da guarita. dentro, ó. Tem o, o boneco que tá aí. Que me matou. Fica no gás, fica tá no contigo. gás, fica no gás que ele sai. Fica no gás, fica no gás. É, se você aí cair, tá pega o ele. Ah, olha lá. Ele saiu. Tá cheio de nego aqui. Tá, morrer, mano. Tô muito miado. Mas eu levei um. Boa. Falhando a cura, cara. tá comigo. Tem é um tá comigo. Lá. Comigo. Já é, vi. Tem dois com você. Cuidado com suas costas. Boa. Boa. Sim, Bruno. Tô me rilando, hein? Beleza. O boneco era, né? Boa, boa. Boa.